Boas pessoal, Epá, antes de mais sei que estou um bocado desaparecido, uh, a gente vai resolver isso em breve, uh, tenho aí já mais uns vídeos para sair, mas entretanto acho que vai sair este primeiro, uh, é um grail, uma cena que eu já quero há bué de tempo, mas vamos ao que interessa, que conversas não enchem barrigas. Só podia, né? Ai, ai. Olha, este é tão fixe que até já vem com shoot trees e tudo incluído. O meu plug é mesmo bacana. Uh, não sei se estão atentos, tipo este par já, <laughs> já é bastante difícil de conseguir, pelo menos no meu número eu notei essa dificuldade. São as Toro Red 4 Jordan. Não sei o que é que vocês acham. Podem deixar nos comentários. Pá, eu já queria este par mesmo. <laughs> Há bem tempo, quando comecei a colecionar, já ambicionava este par. qualquer coisa Deixem mensagem, no que eu puder ajudar. Já sabem que um gajo está aqui. Comentem o que é que, o que, é que acham, se gostam, se não gostam, quais, é quais são os vossos grails. E eu vou deixar aí um unfit no fim do vídeo, portanto, deixem-se estar. Fiquem bem.